عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحب يحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها Поистине Аллах доволен, если его раб отведа что-то из еды воздаст ему хвалу за это. И испив какого-нибудь питья, воздаст ему хвалу за это. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا Кто поест из этого дерева, имеется в виду чеснок, то пусть не, не приближается к нашим мечетям. رضي الله عنه قال ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهاه أكله وإن كره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه Не ругал пророк, саллиллаху алейхи вассалям, пищу никогда. Если он желал ее, то кушал. А если она была ему неприятна, то он оставлял ее. عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال رواه مسلم Не ешьте левой рукой, поистине шайтон ест левой рукой.